Ευτυχώ που είδαμε μετεωρίτης να πέσει πάνω μας. Φανταστείτε να την είχαμε πατήσει σαν τους δεινόσαυρους. Τι έννοεις σαν τους δεινόσαυρους? Μα καλά, δεν έχει ακούσει τι είχε γίνει πριν από 64 εκατομμύρια χρόνια. Είχε γίνει δηλαδή. Ένα τεράστιο μετεωρίτης έπεσε στη γη και προκάλεσε τεράστιε καταστροφέ, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση των δεινόσαυρων. Άρα γιατί θα είχε συμβεί αν εκείνος ο μετεωρίτη δεν είχε συγκρουστεί με τη γη. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέραμε. Σκεφτείτε να μην είχε πέσει εκείνο ο μετεωρίτη. Να πω την αλήθεια, επειδή μου αρέσουν πολύ οι δεινόσαυροι, αυτό ευχηθήκα τον είδε το στερή να πέφτει. Καλά, πάμε μέσα τώρα γιατί τελείωσε το διάλειμμα. αυτή, να τη γλιτώσαμε. Μερικέ φορέ μαθαίνουμε καταπληκτικά πράγματα στην ιστορία. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν η δεύτερη σελήνη μα είχε συγκρουστεί με την πριν 64 εκατομμύρια χρόνια. Σίγουρα θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι πολύ νωρίτερα. Ίσως να είχαμε προηγμένη τεχνολογία τώρα, όπως για παράδειγμα μηχανές με τις οποίες να μπορούμε να πετάμε στον ουρανό ή μηχανές που να κάνουν τις δύσκολες δουλειέ μα. Σω και να είχαν καλύτερε βάρκε για να μπορούν οι πλειοτεράδες μας να ταξιδεύουν χωρί τον κίνδυνο των ηχθειώσεων. Σω να είχαμε κάτι καλύτερο να γράφουμε αντί για τι πέτρινε πλάκε, Ο Σάκο μου να σήκωτος με τόσε πλάκε μέσα και πιάστηκε το χέρι μου να κοπανάει όλη τη μέρα το καλέμι για να γράψω τι γραμμέ αντιγραφή. Μπορεί να είχαμε και καλύτερα παιχνίδια. Παιχνίδια που κινούνται μόνο του στις σφαιρικές που δεν τι κλωτσά και δεν κυλάνε. Ίσως και να είχαμε μηχανές που να έφτιαχναν χιόνι για να παίζαμε και να το τρώγαμε κιόλα. Μπορεί όμω να έχει καταστραφεί εντελώ ο κόσμο μα. τόσο από του δεινόσαυρου να μην υπήρχαν ούτε κι εμεί. Ναι, ναι, ναι. ναι. ενός βρώμου τον λένε σάν, Η σάν τρώει σπονδυλωτά μικρά ζώα, έντομα και σκορπιού. Ξαπλώνει κάτω από την άμμο με τα ρουθούνια και τα μάτια να φαίνονται και ξεπηδάει όταν το θύραμά τη πλησιάζει. Οι κονίτερ τρώνε κοναφόρα, ζουν σε αγέλες που περίπου αποτελούνται από 12 δεινοσαύρους και είναι 3 μέτρα. Αυτό που έφτιαξε το λένε μπρίκετ. Έχει μεγάλη και πολύχρωμη ουρή για να επικοινωνεί με το υπόλοιπο κοπάδο τα έρχεται κίνδυνος. Ο μονόκερος είναι ένα τεράστιο σκορτοφάγο που βόσκει σε κοπάδια. Είναι απόγονος του τρικεράτος. Στο μπροστινό του μέρος έχει ένα κέρατο για να μπορεί να υπερασπίσει το κοπάδι του. Παρόλο το μέγεθό του, τα πόδια του είναι μικρά και λεπτά για να μπορεί να διανύει μεγάλε αποστάσει αναζητώντα τροφή. Ο μιλόφιοφόρο είναι ένα μικρό ζώο με ψηλόλιγνα πόδια που επιβιώνει στη Βόρεια Αμερική σε έφορε πεδιάδε με ψηλό χορτάρι. Τα ψηλόλιγνα πόδια του τον βοηθούν να ξεφεύγει γρήγορα από του εχθρούς του. Τα αρσενικά έχουν ένα φτερό στην ουρά του, ενώ τα θηλυκά όχι. Ο νάνος τιτανόσαυρος ζει σε εύκρατα μέρη και σε νησιά Είναι φυτοφάγος. Το Σπριντς είναι ένα από τους πιο πονηρούς κυνηγούς δεινόσαυρους. Ζει στη Βόρεια Αμερική και κατάγεται από τους αυρορνητροειδείς δεινόσαυρους. Η ευφυΐα του υπάρχει για να βρει πιο αποτελεσματικά τροφή. Η στρατηγική του η η, η ξαπλώνει κάτω, φουσκώνει την κοιλιά του και κάνει πως ψυχοραγεί. Αρκεί με μια απότομη κίνηση και το θύμα καρφώνεται από το, από δολοφονικό νύχι. Ο μοντέρνος μεγαλόσαυρος είναι ένα ζώο σαρκοφάγο. Ζει στη Μεσοζωική περίοδο, στην Αιθιοπία. Έχει σκληρό δέρμα, χαμηλή νοημοσύνη και έχει μήκος 8 με 10 μέτρα. Το αρπακτικό αυτό κυνηγάει το θύραμά του μέσα στα δάση και τρώει και νεκρά ζώα, δηλαδή είναι καθαριστής. Που εφουζούσαν τούνδρα. Είναι πολλά διαφορετικά είδη και μερικά είναι σπάνια. Το μακρύ του ράμφου είναι για να πιάνουν τα σκουλίκια που είναι κάτω από το χώμα και κάτω από το νερό. Ο τριχόπερ είναι ένα δεινόσαυρο που ζει στο δέντρο. Τα μάτια του κατευθύνονται μπροστά. δίνουν μια στερεοσκοπική όραση και τα στενά πριονοτά σαγόνια του είναι ιδανικά για να βγάζουν έντομα από τι κουφάλε των δέντρων. Ο δεινόσαυρο που είναι παρόμοιο με τον υπτάβερο πτερόσαυρο, τέταρτο του δάχτυλο είναι μακρύτερο από τα άλλα. Κάποτε υποστήριζε τις φτερούγες των πτεροσαύρων. Το Ντέμπαριλ είναι ένας δεινόσαυρος που μοιάζει πολύ με τη σαύρα. Ε, είναι ένας σαρκοφάγος δεινόσαυρος που κυνηγά την τροφή του, το σουρουπό και τη δύση του ηλίου. Το τζίνξ ζει δάσο των κονοφόρων δέντρων. Είναι δίποδο ζώο, μήκο περίπου 3 μέτρων, με μια μακριά σκληρή ουρά και με μια σειρά από κοφτερά δόντια. Είναι σαρκοφάγο ζώο και τρέφεται με κονοφάγα ζώα. Λόγω τη εξωτερική ομοιότητα με τα κονοφάγα μπαίνει σε γέλο, σου τα ξεγελά και τελικά τα σκοτώνει και τα τρώει. Ο μεγάλο μεγαλόσαυρος τρέφεται με άσπρα και μαύρα τα σκουλια Είναι τρία μέτρα και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Η Κεστάλτη είναι ένας από τους μικρότερους παχυκεφαλόσαυρους που ζούσαν σε αγέλες πάνω στα δέντρα. Τρώει την άνοιξη μπουμπούκια, το καλοκαίρι φρούτα και το φθινόπωρο ξηρού καρπούς. Είναι ο Ζει στο βόρειο πόλο. Είναι το μεγαλύτερο πουλί. Αυτό το πουλί δεν πετάει. Το δέρμα του το διατηρεί ζεστό στο κρύο. Το λένε σκουλικό σαυρό. Είναι αμμοδίτης, ε, ζει στα λαγούμια και τρέφεται από τη σάρκα άλλων ζώων. Αυτός είναι ο Τουρτόσα. Ζει στη Νότια Αμερική εμείς είναι φυτοφάγος και έχει μια πανοπλία από το δέρμα του και τα κόκαλά του για να προστατεύεται από τους αρκοφάκους δεινόσαυρου και, και από τις χερικές συνθήκες. Ράντερ προέρχεται από τους αγγυλόσαυρους και, και έχει μια πανοπλία που τον προστατεύει από την ξερασία και από τους εχθρούς.